Kontekstianalyysin tarkoituksena on ymmärtää ja hahmottaa, että mitä oikeasti asiakkaan päässä liikkuu. Ja tällä tarkoitan sitä, että me kaikki kuitenkin ajatellaan asioista, vaikka meillä on niille yhteinen nimi ja sana, niin, niin me ajatellaan niistä vähän eri tavalla. Tässä esimerkissä on esimerkiksi äh, asiakkaan kanssa keskusteltu ja tehty haastattelu, että mistä se kodin ja asuinympäristön arvo muodostuu. Ja, ja tämä kyseinen asiakas niin oli tämmöinen ostamassa neljä, neljättä tai viidettä asuntoaan. Ja, ja kuten kartasta huomaa ja tästä kontekstianalyysistä, niin siellä on paljon asioita. Sosiaalisuutta, sijaintia, rahaa, unelmia ja tulevaisuutta ja, ja muuta, mitkä hän liittää siinä asunnon ostovaiheessa siihen, siihen asuntoon ja, ja sen arvoon. Ja tota, jos katsotaan tätä esimerkiksi ensiasunnon ostajan näkökulmasta, niin heille aika usein toi raha ja, ja sijainti on ne tärkeimmät asiat. Eli kun tässä pistää vierekkäin ensiasunnon ostajan ja neljännen tai viidennen asunnon ostajan kontekstianalyysin, niin näkee hyvin, että he hahmottaa maailmaa ja, ja kodin ja asuinympäristön arvoa ihan eri tavalla.